Igreja de Iemanjá, Léo Artese. Estamos aqui em São Lourenço. Eu, Paulo Sérgio Oliveira. Suriane. Vou mandar esse inário com, esse arranjo de música, de canção, pro Léo Artese, que é o autor dessa música linda. Um hino ao feminino, um hino em Iemanjá. Lua se fez num raio prateado e as espumas do mar. Lua se fez um raio prateado iluminando o céu e as espumas do mar. Lindo clarão Lá vem, lá vem, junto com suas sereias nos abençoar, Rainha Emanjá. Lá vem, lá vem, junto com suas sereias nos abençoar, Rainha Emanjá. Dona das águas. Esmana, Iluminai minhas profundas águas para eu decifrar mistérios de meu mar. Iluminai minhas profundas águas para eu decifrar mistérios de meu mar. rainha me ilumina Esse meu mar de emoção Rainha me e E já princípio gerador, amor fundamental Tão puro e maternal amor fundamental Tão pura e maternal E irmã já vem confortar É Janaína Urdoiá E irmã já vem confortar Ó Janaína